Ay, ¿y ahora quién me va a ayudar? Te vengo a recomendar el nuevo Chick Boom para que te energices y puedas correr más duro y nunca te canses. Prueba el nuevo Chic Boom. El sabor no se va. No se va. Open Gangnam Style.